s'agit d'un meurtre homophobe de masse. Et il ne faut pas contourner cette, réalité, parce que c'est elle qui explique pourquoi tant de gens euh, se sentent concernés, euh, prennent peur, parce que l'homophobie est un courant caché, mais qui est mondial, et qui est souvent tapis sous les convenances et les bonnes manières dans toutes les sociétés. Je crois que c'est très important de faire la preuve que quand il y a un crime homophobe, mettre aux côtés des victimes et, qu'on ne passe pas à côté des raisons pour lesquelles elles ont été assassinées. Elles n'ont pas été assassinées parce qu'elles se trouvaient là, parce que ce sont des homosexuels. Et euh, l'homosexualité n'est pas un choix, euh, c'est une orientation euh, qui est donnée à l'individu comme bien d'autres choses qui nous sont données. Et par conséquent, accepter au sens le plus plein et le plus entier L'homosexualité, c'est accepter tout simplement l'altérité. Il n'y a pas qu'une manière d'être humain. Euh, il y en a beaucoup. Et celle-ci est une manière aussi fondamentale quant aux différences qu'elle instaure que le sont euh, les différences euh, de genre. Voilà, et ça c'est un moment très important de la vie des sociétés où on manifeste une communauté humaine. Hmm c'est ça qui est important l'homophobie qui s'est exprimée en France à l'occasion du débat sur le mariage pour tous, vous pensez que ça euh, peut être le point de départ vers, euh, des choses comme ça bah, Ça a été un moment un peu irruptif, il ne faut pas non plus qu'on exagère. Les gens qui manifestaient dans cette circonstance, ce pas du meurtrier. Euh, mais clairement, ils faisaient preuve du même aveuglement que celui que peut voir chez des gens qui sont totalement dérangés, qui viennent à tuer tout le monde. C'est une impossibilité à accepter ou à comprendre cette diversité humaine. Mais euh, bon, que ce soit dans cette circonstance, les propos qui sont tenus parfois par euh, euh, des personnalités politiques qui sont surenchères sur le sujet de ce qui s'est passé aux États-Unis même. On m'a dit qu'il y avait eu plus de 200 propositions de textes de caractère homophobe au, Parlement des États-Unis. Donc il y a une espèce d'ambiance, comme ça, un fond de l'air, qui finit par faire trouver normal euh, d'injurier, de flétrir euh, une partie de la population sur euh, la base du rejet de son orientation sexuelle, ce qui est absolument aussi, stupide que si tout d'un coup on venait à décider que les chauves sont une espèce d'être humain inacceptable, ou, ou les blonds, ou les bruns, et que sais-je encore. Euh, bon, tout ce qui est, encore une fois, la manière différente d'être un être humain, mais d'être un être humain. Et euh, je crois qu'il faut faire euh, très attention parce que ça, ce sont des comportements très transversaux, très transculture et communs à beaucoup de religions. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Pourquoi il faut absolument être présent à la première occasion pour faire une digue. Et surtout pour manifester aux gens qui se sentent le plus directement menacés, notre amour, notre, solidarité, notre, notre, euh, notre commune humanité.